Гуляю сам по себе Скучаю сам по себе И я благодарен себе За то, что ты есть везде Вот это солнышко край. Вот это пчелы и май. Вот чей-то плачет малыш. Но слезы радуга лишь. la la la la